a la UNAM Agua, el día 7 de mayo, aproximadamente a las 2 y media de la tarde. Llegué porque iba a clases, tenía clases a las 2 de la tarde. Cuando yo llegué, había un alboroto en la universidad y le recuerdo que le dije a uno de mis compañeros que fuéramos a ver qué estaba pasando, porque me dijo que había un alboroto en el Y miré a una muchacha que estaba arriba de una mesa que se llama Jezbelin, alias Pancha. Jezbelin estaba arriba de esta mesa manifestando que nos quedáramos en la universidad, que, este, que necesitamos estar ahí para sacar a un UNEM. Entonces es cuando esta muchacha Jezbelin, alias Pancha, eh, ella tenía como que la dirección de todos los portones al inicio. Después de eso, em, habían líderes de portón. Los líderes, de del portón del Arlenciu era el zorro. Del portón 2 era la, la tortuga. Del portón 4, pícoro y zapata del portón 5, pues La Pancha. Del portón 6 estaba Andrés. Y, en, el, portón de la microempresa estaba Toreto. La Pancha era quien recibía donaciones y, todo eso. Conforme pasó el tiempo, alrededor de, de 15 o un mes después, los mismos chavalos se dieron cuenta que esta persona, La Pancha, se había robado 14.000 mil córdobas. Que encontraron en donde ella dormía, encontraron recibos de ropa, zapatos de 100 dólares, de galerías y ese tipo de cosas. Entonces eso me molestó a mí y obviamente a todos los que estábamos ahí en el área del Puerto 5 entonces es cuando convocaron una reunión con los líderes de Portón y después se nos comunicó que el líder de la universidad era Armando. Que Armando desde el inicio estuvo en el Portón 6. La jerarquía que se había establecido estaba de la siguiente manera. Como el líder estaba Armando, como el segundo de Armando estaba Andrés, después de Andrés estaba Erasmo, después de Erasmo era el vocero de toda la universidad supuestamente eh, después de Erasmo estaba Jonathan que según tengo entendido Jonathan estuvo en la coalición eh, conforme pasa el tiempo y ya estaba armando es cuando comienzan a ingresar los 420 llegaron los 420 los TNT y los 420 y los TNT. Esta persona los ubicó en, el puesto de la DM. La DM era la barricada que se encontraba en la, en la iglesia de la Divina Misericordia. Em, en la iglesia de la Divina Misericordia. La función de estos muchachos de los 420 y los TNT era que ellos estaban em, al mando de esa barricada que se le llamaba la DM. y estaban de ahí. En esa barricada del ADM llegaban víveres de agua, de comida. Entonces eran ellos quienes interactuaban con los donantes de vez en cuando. <clears throat> Este, mm, después de eso, que llegaron los 420, empezaron a ingresar otras personas que Armando se nos dijo que era sociedad civil, que era sociedad civil y este estos muchachos, es aquí cuando ingresa alias El Zorro, 24, em, El Dragón, La Toc, que la Toc era la mujer del zorro, estaba también otras personas que se llamaba, que le hacían llamar el tío, estaba Memo, Hudson, este estaba también un señor que le hacían llamar TikTok. Y estas, personas estas personas que acabo de mencionar eran las personas que caminaban armadas dentro de la universidad, dentro y fuera de la universidad. Eh, quienes salían a hacer los robos y los asaltos así en las calles era la pandillita del dragón, de 24, estaba el zorro, eh, uno que le decían tierrita y un pancho. Eh, en una ocasión, escuché, bueno, no solo yo escuché, escuchamos todos en una ocasión que Pancha salió con este grupo, eh, que Pancha salió con este grupo, a, salían a robar. La función de Pancha con ellos era la siguiente manera, que Pancha se cambiaba de ropa y se ponía en una determinada calle, pues, carretera o calle y los carros se paraban y ella se ponía pues como que era, se podría llamar mm, mujer de la vida alegre o algo así. Entonces al pararse estos autos y a, ella empezar a tener, a entablar una conversación con estas personas, es cuando aprovechaba el grupo que iba con ella y hacían el robo de carro y moto. Em, también recuerdo haber visto ingresar a la universidad a Víctor Cuadra. Víctor eh, estuvo platicando con Pancha con con a la Pancha. Ella tenía fotos con él y todo. Eh, recuerdo en una ocasión que estábamos almorzando y ella llegó y llegó con un teléfono nuevo, recuerdo, y ella me enseñó y dijo, este, poderoso el MRS, dice. Entonces la madre dijo de que ella tenía vínculos con el MRS que le depositaban y así. Este, también miré que ingresó una muchacha que no sé el nombre, pero sí sé su descripción. Eh, también estuvo en parte del diálogo. Recuerdo que le hicieron muchos memes y ella estuvo ahí. Ella estuvo ahí, eh, su nombre es Zaida. Ella estuvo ahí, estuvo en contacto con Pancha. Eh, después de eso, recuerdo de que Pancha eh, en, otra ocasión dijo que, este, que había grabado un video. Dijo, bueno, voy a, expresarme como ella lo hizo. Este, mm, hice un video, chavalón que nosotros empezamos a ¿qué onda? ¿Qué hiciste? Entonces ella nos comentó que hizo un video ah, pidiendo donaciones y ayuda económica a este señor de Félix Maradiaga. Eh, fue cuando entonces este, todos nos quedamos como en serio y te tapaste, le dicen los chavales. Y ella dijo, no, ¿para qué me voy a tapar si todo el mundo ya sabe que yo soy la pancha? Entonces, este, fue así y eh, tuve conocimiento también de que en, la universidad estuvieron personas como un joven que se hacía llamar Vicky o Victoria. Él estuvo en la universidad y él se hacía, se hacía llamar pues que era como que la cara de la universidad, él con asmo, Se hacían llamar que eran que la cara de la universidad. Entonces, em, Vicky, ya después yo no lo vuelvo a ver aproximadamente un mes después de la toma de la universidad, ya no volví a verlo. Y después los comentarios y, era de que él estaba en Argentina y luego de Argentina se trasladó a Panamá. Fue ahí en Panamá donde sacaron como que una campaña que se hacía llamar Dona un dólar por Nicaragua. Eh, en esta campaña recuerdo que Armando fue quien nos comentó que estaba pasando eso y todos estábamos enojados porque no teníamos el conocimiento y obviamente pues esta persona se estaba lucrando de, esto. Eh, aproximadamente esta campaña cuando empezó llevaban tres horas apenas y habían que 5 mil dólares y esta campaña tardó dos semanas teníamos entendido. Y Vicky supuestamente dijo que iba a regresar a Nicaragua, no sé con qué objetivo o con quién iba a buscarse. Em, también es aquí donde entra la participación de Yaritza. Yaritza era una de las muchachas que sí era estudiante de la Nagunagua y ella estuvo en, en la coalición universitaria y ella tenía, recuerdo que ella dijo que tenía contactos con la, la M19, dijo también que tenía contactos con todos los del diálogo, como Víctor Cuadra, este, esta muchacha llamada este, Zaida, esta muchacha llamada Zaida y este y Víctor. Entonces, eh, es ahí cuando nosotros nos damos cuenta de que ellos tenían reuniones también a puertas cerradas y Armando solo que como que medio nos comunicaba par de cosas, pero nunca decía nada. Y recuerdo que antes del 13 del corrido mes, recuerdo que todos, todos, todos los que estábamos en la universidad le manifestamos a este Armando que en dónde estaba el dinero de las donaciones, que ya no había agua en la universidad y estas cosas. Después del ataque del 13 es cuando se nos traslada a Catedral y en Catedral se nos dice que nos van a brindar una serie de casas de seguridad que estas casas de seguridad no eran casas de seguridad, eran iglesias o conventos. Yo en lo personal estuve en un convento que estaba ubicado por la suburbana. En este convento dilaté aproximadamente tres o cuatro días. Eh, hasta que llegó una de las monjas del convento y se abocó con Murdoch, que Murdoch era uno de los escoltas de Pancha, este, se abocó con Murdoch y no se nos comunicó pues que nos iban a trasladar a otra casa de seguridad. Nosotros pensamos que nos iban a trasladar a otra iglesia o a otro convento, pero es cuando entonces se nos lleva a catedral nuevamente. Y en catedral se nos dice que teníamos tres horas para desalojar. El contacto, ahora que recuerdo, pues recordando, el contacto de esta señora del MRS y de María Telle, lo tenía Pancha. Era ella quien se contactaba con estas personas, directamente fue a ella que le entraba dinero y ese tipo de cosas. Actualmente lo, último que supe de Pancha es que ella se encontraba en Granada, en una casa de seguridad con Toreto, la flaca, pelo azul, la chaparra, eh, un muchacho que le decían el rasta de portondó y una muchacha que le dicen la chinela. Eh, los que, bueno, las personas que fueron torturadas y eh, fueron torturadas ahí en una, fueron torturadas por, o por una persona llamada Alias 5. Alias 5 se encontraba en el área del pabellón 68. Eh, de las personas que estaban con cinco, pues no sé nada, por lo que si no eras de esa área no podía estar ahí. Solo conocía cinco, cinco también era quien hacía las bombas de contacto y las molotov en este pabellón 68. Para en ese, para en ese entonces, la guardia de seguridad en ese entonces quienes estaban ahí en la DM eran personas adultas que siempre estaban eh, tapadas, encapuchadas, pero estas personas las conocía Memo, que Memo fue, fue este, mm, nombrado como el jefe de seguridad pues de toda la universidad. Memo, este, mm, Memo fue nombrado como jefe de seguridad por Armando. Memo estuvo como, como jefe de seguridad al, al inicio, pues, cuando se nombró a Armando líder. Eh, es ahí cuando recuerdo que estuvo esta persona que le decían el tío, al tío yo nunca lo miré en persona, pero sí escuchaba cosas de él y escuché que supuestamente había sido del arma del tío que había matado a este guardia de seguridad y recuerdo que, o sea, como chavalos que somos nosotros, quisimos subir de curioso a ver qué, o sea, que, había pasado porque habíamos escuchado disparos. Entonces cuando nosotros empezamos a subir ahí al ADM, recuerdo de que estas personas adultas que estaban ahí cuidando, se nos dijeron, ¿ustedes qué están haciendo aquí? van a Váyanse todos para su lugar. Y ellos estaban armados también. Ellos tenían armas. Y recuerdo que este, o sea, como nosotros nos quedamos como de y qué onda, si nosotros somos los, los estudiantes, nosotros somos los que estamos aquí dentro de la universidad, como por qué o qué nos estás diciendo que nos vayamos, recuerdo que habíamos dicho. Entonces estas personas decían, váyase que somos nosotros quienes le estamos cuidando el culo aquí adelante, Por eso es que se le llamaba la DM, porque eran pues las siglas de Divina Misericordia. 7 de mayo